Всем привет! В данном видео немного поговорим про Adobe Photoshop SS 2017, 2017 год. А какие же в нем могут быть проблемы? А в нем три основных проблемы. Первая проблема это а, то, что при работе в данном Photoshop у вас забивается практически все место на диске C, и эту проблему надо как-то решить. Вторая проблема это то, что когда вы пытаетесь ввести текст, у вас а, пишет а, выдает надпись с ошибкой, то, что недостаточно места на первичном диске. А вторая ошибка связана с первой, потому что диск а, C переполняется самим Adobe Photoshop 2017 а, года. И третья ошибка, когда вы вводите текст, и он у вас просто вводится мелкими буквами, мелкими символами, и вы не знаете, как это исправить, что с этим делать, меняете разрешение текста, размер текста, но ничего вам не помогает, он как был мелким, так и остается. Сейчас эти проблемы все рассмотрим и решим. Что ж, проблема первая. Для начала займемся переполнением нашего жесткого диска. А, для этого нам потребуется зайти в редактирование – Э, редактирование, выбрать настройки. А в настройках мы выбираем рабочие диски. В рабочих дисках, ну, к примеру, я выбрал диск D и диск E, а, потому что у меня на них есть свободное место, а системный диск, а, диск с операционной системой я выбирать не стал. И это решило мою проблему с заполнением дисков. И максимум у меня при работе в Photoshop отнималось а, где-то 1-2 гигабайта на диске D и все. То есть не как раньше, а раньше у меня съедало под 140 гигабайт на диске C и памяти там практически совсем не, не оставалось. Решилась данная проблема тем, то, что я включил в работу диски E и диск D, а диск C, системный диск, отключил а, для работы с Photoshop. А, нажал ОК и все. Далее можно прямо же здесь выбрать еще производительность. Если текст не вводится, возможно либо же картинку вы куда вставляете, и у вас она не вставляется, может выдать ошибку памяти. А, выбираем а, количество необходимой нам памяти. Я могу посоветовать от 1 до 3 гигабайт выставлять в зависимости от вашей системы. Если у вас установлено 4 гигабайта оперативной памяти на вашем компьютере, я советую выбирать 1 гигабайт и а, не работать с разрешениями больше, чем, к примеру, Quad HD ну, у меня система позволяет, я выставил почти 10 гигабайт. 2 а гигабайта, 2-3 гигабайта системе вполне хватит. Если уж э, совсем какие-то серьезные проекты делать, то тогда можно добавлять такое большое количество памяти. Так, нажимаем ОК. С памятью мы разобрались. А теперь, когда мы будем вводить текст, у нас текст будет вводиться и ошибка вылезать у нас не будет. То, что не хватает места а, на первичном диске, либо же просто не хватает оперативной памяти, данной ошибки у нас вылезать не будет. Далее, что мы сделаем сейчас? Еще одна ошибка, это уже третья ошибка наша, а, связанная с тем, то, что текст слишком маленького размера. А, что для этого надо сделать? А, выбираем файл, выбираем создать. Проблема в том, то, что данная ошибка возникает сразу же на этапе формирования холста. И с ней нужно разбираться прямо сразу же на этапе формирования. То есть, во-первых, что у вас выставлено неправильно? вы выставляете разрешение и так далее, и это все неправильно у вас было. Надо выбрать в этих настройках, во-первых, а, ширина у нас будет измеряться в пикселях, выберем пиксели, а разрешение у нас будет измеряться в пикселях на дюйм, выбираем пиксели на дюйм. А далее выбираем а, цвет, естественно, RGB, выбираем 8 бит. А фон можете выбрать тот, который вам надо основной цвет выбрать, а, либо же черный, белый. Я выберу вот белый фон, обычно на белом фоне все делают. И далее прописываем уже после того, как выставили разрешение, то есть разрешение на дюйм сначала выставляется, то есть а, битность выставляется, разрешение на дюйм. А, далее выставляется уже здесь пикселей на дюйм. И только потом уже меняется разрешение, то есть высота и ширина. То есть можно выбрать уже далее 1920 на 1080 или же 1024 на какой-нибудь 1024 и все. Я же выберу 1920 на 1080. А, все. Выбираем пиксели, пиксели на дюйм. А, далее выбираем цвета. Разрешение пикселей на дюйм у нас должно быть 72. Нажимаем «Создать». Нажали «Создать». Все, холст у нас создался. И теперь, когда мы будем прописывать в нем текст, выбираем текст. Как видите, настройки первые мы пофиксили, то есть а, мы решили проблему с памятью, и у нас не вылезает ошибка, а, когда мы выбираем текст. А, затем у нас не переполняется наш жесткий диск. А, как можно посмотреть, переходим вот жесткие диски. И как видите, а, все в порядке по жестким дискам, никаких проблем здесь нет. Сейчас память черпается в основном с диска D. А, максимум займет 1 гигабайт, э, который потом просто спишется, когда я закрою Photoshop где-то через минуту, 2-3. Ничего страшного в этом не будет. А, далее. Теперь проблема маленького текста. Текст у нас нормальный. Выбираем разрешение поменьше, разрешение поменьше, 12 шрифт. Выбираем тридцаточку, тридцаточка у нас пошла. Выбираем 60. 60. То есть никаких проблем с вводом текста у нас не стало. И теперь, что мы получили за счет тех настроек, которые мы сделали вначале? У нас жесткие диски не переполняются, это раз. Затем у нас не вылезает ошибка жесткого диска и ошибка оперативной памяти. А также у нас э, вводится нормально адекватный текст и нужных нам размеров. А, потому что мы правильно выбрали размеры своего холста, который надо выбирать на начальном этапе его формирования. Что ж, э, даже можно Здесь вот все. Переходим на фон. Далее перешли. То есть, если текст вам не дает потом сойти, переходим на текст, переходим на фон, на фон и уже работаем здесь с фоном. А как мы будем работать с фоном? А, к примеру, выберем э, здесь на локальном диск D. А, зайдем в сочинение, картинки, картинки и скинем нашу картиночку. Вот наша картиночка. А, мы ее добавили, к примеру. Все. А, смотрим на наши диски а, снова. А, на наши диски этот компьютер. Диски. Диски почти не заполнены, нигде Photoshop ничего не отожрал у нас. Все нормально, все нормально работает. Можем сохранить наш файл, нажать файл, нажать сохранить как. И сохраним его, к примеру, на диск D в формате Пэк, нажать «Сохранить». А выбираем качество нашего файла, наилучшее, и 316,7 килобайт. Разрешение Full HD 1920 на 1280, 72 а, пикселя на дюйм. Окей. Все. А, переходим на этот компьютер. А, этот компьютер. Диск D. Вот они наши временные файлы от Photoshop. Пока Photoshop у нас открыт, а временные файлы у нас находятся на диске D. Посмотрим, сколько они все весят. То есть вот он наш файл э, сохраненный. И он действительно весит немного, свойства. Так, 304 э, килобайта. А вот временные файлы на диске D, они сохранились прям раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять временных файлов. Нажимаем свойства, посмотрим, сколько они весят. и 1,15 гигабайт. Ну, это уже лучше, это не 140 гигабайт, как было раньше на диске C переполнено. То есть вот, в принципе, все ошибочки мы пофиксили, все мы порешали, все решили. Все, нажимаем ОК. И теперь вот эти файлы, они потом удалятся. Еще раз зайдем на диск D и посмотрим после закрытия фотошопа. А сейчас я закрываю Photoshop. А нет, нам ничего не надо, Photoshop закрылся. Временные файлы у нас удалились, нет временных файлов. А как можете видеть, э, здесь э, в настройках а, нажимаем вид. А скрытые элементы, галочка у меня стоит. То есть я убрал скрытые элементы, я показал скрытые элементы. Все. Как видите, временные файлы у нас удалились. Вот и все. А, надеюсь, э, видео было полезным, и информативным и некоторые ваши проблемы оно решило. Так, всем спасибо за внимание, всем пока.